Na washukiwa watano wakiwemo mwanamke mmoja wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Ikolomani baada ya kudaiwa kumteka nyara mwanamke mmoja kutoka kijiji cha Kegoe, kaunti ya Vihiga na kumnajisi kisha kumwacha na majeraha mabaya mwilini. Huyu hapa Brenda Wawire. Watano hao wanadaiwa kumsafirisha kwa pikipiki hadi kijiji cha ivole eneo bunge la Ikolomani ambapo wanadaiwa kumbaka, kumkatakata na hata kumsindilia chupa ya soda sehemu yake ya siri kabla ya kumtupa kwenye mto Yalamu. Nilikuwa naenda kwa duka na nikavamiwa na wajangazi, wakanichukua wakanipeleka Isuha huko, wakaenda kunikatia kuni, kuni huko. Sasa nimepata shida na niko na watoto, niko na mtoto wa form 4, niko na mtoto wa form 3, niko na mtoto wa form 2 na grade 6 na grade 5, na nyinyi ndio ng'ang'a, ndio natafuta hiyo school fees na ndio nawatafutia. Sasa saa hii nilikatwa hata saa hiyo natakikana niende nifanyiwe surgery in plastic na sina mbele wala nyuma. Walining'uniza sina neno kwa mdongo, nafaa niende nifanyiwe surgery in plastic. Nilikatwa mafacha huku na huku, panga ziko na kifua tena. Mwathiriwa na Abisai anasema kuwa alikuwa anaenda dukani saa za jioni kabla ya kutekwa nyara na watu watatu waliokuwa wameegeza pikipiki kando ya duka hilo na kumfunga mikono kwa kamba hadi eneo alikotendewa maovu. Wakazi wakiongozwa na Enoch Miheso wanadai kwamba mwathiriwa ambaye ni mama ya watoto watano amekuwa na uhusiano nje ya ndoa iliyohusisha mmoja wa washukiwa anayedaiwa kukodi genge la majambazi hilo ili wamwangamize. Kwa hivyo tukawa na mchangao sana nyinyi naendelea. Baadaye kidogo nikaona security wanakuja kuchukua manguo na vitu fulani kwa mtu sasa wakasema hiyo kisanga ilitokea hapa, na wale wahusika ni kama walitoka huko. Sasa sisi tukachangana kina nani, lakini serikali ndio inafanya kazi yake, uchunguzi na wakina nani, kwa maana kama ni vijana yetu wametuonyesha mfano mbaya, kwa maana huyo ni kama alipona vile, walimkuwa wameweka vitu vibaya kwa mwili yake, kwa mdomo na mahali anajisaidia. Tulikuwa nafikiri hata hatapona. Huyo mama vile postmortem ilisema walimwekea machupa ndani ya mwili yake kwa upande wa kujisaidia, halafu kwa mdomo wakawa mkata Kamanda wa polisi kaunti ya Kakamega Joseph Kigen amethibitisha kuwa shukiwa anazuiliwa na polisi na kuwa anatarajiwa kufunguliwa mashtaka baada ya uchunguzi kukamilika. Brenda Wawire, West TV, mjini Kakamega.